soy Plan B, eh, vengo desde, desde Gandía, Valencia, llevo ya casi unos 10 años pinchando y es un auténtico placer y un honor estar en esta noche de Funk en Barcelona con la familia del sello y unos hermanos para ti. Más que, más que en qué momento me convertí en un enfermo de los platos, creo que lo primero es ser un enfermo de la música caso caso un enfermo de, los vinilos, vengo de un mundo en el que necesitaba tanto la primera edición de, un vinilo de barrillo como de uno de NWA y creo que la, tradición musical, la cultura musical que tenemos después se traslada, creo que lo del enfermo de los platos o el enfermo del DJing es una cosa que viene después con el paso del tiempo mis primeras influencias vienen de, de de, hip hop y de, de, drum and bass, luego evidentemente evolucionan a, los DJs de, de, freestyle, siempre he sido seguidor de Z-Trip, de track de Craze, del malogrado DJ AM, de esos DJs que no, que en mi opinión no les tiembla la mano, que puedes gastarlos a las 5 de la tarde como a las 5 de la mañana, que te pueden poner cualquier estilo de música, esos son los DJs que a mí me sorprenden. Eh, con esto no quiero desmerecer a los DJs que se dedican a un solo estilo, para mí uno de los más grandes DJs es un DJ de la Base, que es Andy eh, esos creo que son mis, referentes. Después a, lo que sí que he visto a lo largo de mi trayectoria es que empecé siguiendo a, a DJs nacionales, ahora hablo de nacional, he tenido la suerte que, que después de mucho trabajo se hayan convertido en, en amigos y que haya una una retroalimentación en, cuanto a, a, nuestros, trabajos, pero vamos, creo básicamente es eso, los DJs que, que, pinchan muchísimos estilos son los que, los que me fijo. El uso de la tecnología, pregunta, pregunta complicada. Eh, yo, al venir de vinilos, sí que es verdad que, no sé, a las 6 o 7 años, cuando irrumpe el software y el hardware, sobre todo eh, Serato y, Tractor, eh, no fui muy amigo de esa, evolución. Con la perspectiva del tiempo sí que es verdad que con, la erupción también de Rain, de Pioneer ahora con, con la nueva S9, han abierto un mundo infinito de posibilidades, no solo a la hora de, poder elegir temas como acapelas, edits, apps, que puedes pinchar que antes al no estar planchados en vinilo no podías, y sobre todo la creación de nuevas técnicas como son el tom play, los Plays, poder jugar con los cues, con los efectos. Yo soy positivo. Ahora, sigo siendo un poco talibán en el aspecto de, cuadrar los temas. Sigo siendo muy archienemigo del, del sync, aunque con el paso del tiempo he reconocido que, que para ciertas no sé modalidades o sets puede ser, puede ser beneficioso, pero sigo pensando que, el mínimo de un trabajo de un que es cuadrar dos temas, no solo a velocidad, sino también a nivel de melodías, de case, pero, básicamente eso. Eh, sintetizando, estoy a favor. la sesión que recuerdo con, de las sesiones que recuerdo con más cariño, no recuerdo el año, creo que fue hace tres años en el, en con, Red Bull. Recuerdo que era noche del domingo, Azalia Banks cancela su, actuación en el último momento, con lo cual me veo que durante las dos horas mías de actuación, durante una, hora y media no hay electrónica en el Benicassi, y me vi con una carpa a rebosar, y fue una sesión inolvidable. También creo que mi, primera, mi primer Viña Rock, no sé si recuerdo, hará cuatro años que tenía como, como tres horas también y, fue increíble, se llenó. Y después siempre tienen un, toque especial las sesiones del Festival, que es un festival que se hace muy cerca de, mi casa en, en Gandía. Pues, una fiesta de unas 10.000, 11.000, 12.000 personas en la que llevo 8 años, 8 o 7 años trabajando y que hace que por lo menos mis Nocheviejas sean, sean especiales. Mi pregunta para los siguientes invitados. Eh, es, una pregunta sencilla, es... Eh, ¿En qué momento de vuestra vida decidís que, a pesar de que seáis polifacéticos, que ponéis todo tipo de músicas, en qué momento decidís que el ghetto funk o el glitch o el funk es la modalidad o el género al que os queréis dedicar? Gracias.